так, давайте э, ще раз. І усім привіт, мене звати Макс Прайм. Наверно, це початок повинен вирізати, але я нову функцію знайшов. Фон в мене добрий. Зараз знімаю відео добре. Ось так от можна знімати так тихенько. Зараз про війну, тому що в моєму українці, ми розглядаємо по-українськи. <clears throat> Що сказати? Росія напала на Україну, що робити і все про все розповім. Буде дуже довгий ролик, я так думаю, десь 10-15 хвилин. Щоб ми так починаємо Харків. Перший з Криму почали завоювати. Чому? Напевно, тому що Луганськ, Донецьк область це є Росією. Ну, Вони так вважають, тепер УНР, ДНР, всяке таке вони захватили. Е, заход, е, вимагають захватити. Я бачив ще відео, що вони з Криму е, їхали у Харків і так далі. Там ще в Одесі не є. Я в шоці, вони навіть є в Одесі. Спочатку, знаєте, ми там, коли там було багато перельотів в Україні, потім вони відмінили його, тому що російська аварія, вони тренуються, а тепер вони всіх обманули. Тепер росіянам дуже погано зробили. Вони забороняли українцям, щоб вони там ресурси через Україну та Турцію, там далі, там Африка. Там було дуже багато самолітів, я бачив, а тепер жодного нема. Там війна, просто війна. Знаєте, що таке війна? От пишіть в коментарях. Каже, що не них але там щось важке. Зараз, до речі, повинен бути... Е, нашому міститі, як там, Николай Сергеєв, якось так. Він з Оріол Решки. Речі він не прийде, ну як я розумію, я теж не прийду. Певно всі не прийду. Дуже погано, напевно. Я навіть хотів засняти відеоролик, як він там все робить, я хотів засняти хай хайпанути, зібрати переглядів, лайкусів, там підписновинків щоб підписувались на канал, таке щось таке, я їх вже не вивчу, якщо їх дуже мало, тоді буду мало про це казати. Якщо їх багато, то кожного підписника буду розмовляти з ним. Ось так, друзі, Ла і Лукас та підписон, щоб не пропускати нового дроку І знаєте, що я певно із-за того, що Україна вона активна, то вона і реально багато СМІ російських, українців також, багато на каналі 1 плюс 1 і канала Україна. Я там 24 канал, там Росія чи Україна. 24 ну, канал. Ось, це українці. Там багато людей працюють. Потім, коли наступає комунікація, і ще раз війна, спочатку було загроза, що вторгнеться Росія це було правдою, тому що всі повірили. Писав в Діскорді, до речі, що Дискорд також є, Макс Прайм. можете пошукати у пошуку, знайдете. Знаєте, що щоб раніше це згадали, напевно, це було не було. Ну, знаєте, що давайте потім це обговоримо, давайте спочатку вам потрібен рюкзак, е, тому що це буде легше. Е, там будуть штовхатись, вам потрібно тоді її з собою, гроші беріть. На карті хай залишається, будуть купувати крипту, крипту. Акції можна також, щоб була якась економіка. Що ще долари можна продавати, да? як ви думаєте, як ви вважаєте? Я думаю, що пора, а я її не продаю, тому що я е, забив одну функцію. Я розповідав на каналі Max Prime Blogger. Там є ролики, можете подивитись і знайти її. Дуже складно, звичайно, що знайти. Помогти вам не зможу. Зараз я записую ролики, а там далеко мені що шукати, час витрачати, як я можу вам допомагати. Щось я сказав не ну, те. Краще вам розповім про давайте про Івангай, все же Івангай русський язичний. Ну, він з України і кажуть, що він вже резервіст і він має йти до армії. Він немає 27 років, він як військовоув'язаний, але його перевели до якоїсь групи, напевно. І тому якось так, а потім резервіст вступає в силу і Іванга нічого не повідомляє. Це означає, що його забрали насильниче таке. Або він вже виїхав, нікому не спідає, щоб СМІ не дізнались про нього. Це дуже прикольна історія, мені понравилась, дуже сильно сподобалось. Тому підписуйтесь, лайк, ставте, щоб і було все добре. Також також зберігайте цей відеоролик, тому що це буває тільки раз, коли у нас ось такий ролик вже складний. Але буває таке. <clears throat> Підписуйтесь на наш Facebook, TikTok, лайк одноклассники контакти там рідко, але є. Ну, Може бути не буду, тому що якось не активничаю. Але хоча б хотів би, хотів б е, підписуйтесь, буду дуже багато українську мову розмовляти. У мене канал, канал є в телеграмі, канал Макса Брайна. Шукайте, знайдете, я там розповідаю все, що потрібно. Там купущам, але я вважаю, що ви маєте там також бути. Ну там купляємо акції крипту я зараз купляю, там вона ще впала. До речі, жаль, що зараз телефон зайнятий в Тому я не зможу показати вам скільки коштує крипта і акція. Акція відкривається 16.30, 16.30 до 23.00. Тому я вечірньо ще запишу рак, тому що нас, е, э, як це сказати, вже э, відміняють навчання чомусь нашому думаю, що війна всяка така. А потім з понеділка бідно на тімі, п'ятницю щось таке. Ну, зараз я можу записати відеоролик, який, якщо я вже вже вивчився трошки, збирав знання трошки, можу допомагати так ось. Що чимось, чим можу допомагати відеороликами. Тому що пора, я вже 5 років, 10, скільки там вже 10 років. Так, ну,